hoc in pellicula et carmen recitabo et fragmentum. Primum carmen dende fragmentum. Incipiamus igitur. Ni te plus oculis meis amare, carlo calue muner isto odissent iodio vatini ano. Nam quid feciego quid vesun locutus cur me tot male perderes poetis? isti di mala multa dent clienti qui tanto tibi missi pioro Quod siut suspicor hoc noac repertum munus dat tibi sulla litterator, non est mi males et benac beate, quod non dispereunt tui labores. Ti magni horribile et sacrum libellum, quentus scilicet ad tuum catullum misti continuut die periret, Saturnalibus optimo dierum. Non, non, hoc tibi falses ica bibit, nasi lux librari librariorum, curra scrinia caesios aquinos su fen omnia colliga venena, ac te issu remunerabo. Vos hinc in terea valete abite il de malum pedat tulistis, saiclin commoda pessimi poetae. nunc fragmentum recitabo. Si qui forte mear ineptiarum lectores eritis manusque vestras non horrebitis, ad nobis,